vamos a pasar al momento estrella de la tarde. Este momento donde vamos a tener la entrevista de nuestro fundador, nuestro CEO Datuk, Dr. Lin Xiaojin, con nuestro embajador Corona de Europa, que es Laszlo Coxo. Así que thank you very much and welcome to uh, eh, DXN Spain, Mr. Laslo, eh, Laszlo and also Dr. Eh, Lin Xiaojin. for being here with, uh, with our Spanish members. Uh, and uh, thank you for this opportunity for us. We have a lot of people waiting for this message. And Mr. Laszlo, Dr. Lin, all yours. Thank you. Buenos días, Deisan. Good morning, Deisan. Good morning, Dr. Lin. Uh, good morning, Laszlo. Good morning, everybody. Good morning, Spain. Bueno, como estaba diciendo, yo voy a traducir al señor Laszlo y Antonio estará traduciendo al doctor Lin. Eh, simplemente estaba dando la bienvenida. Muchas gracias al doctor Lin por darnos esta oportunidad de, de otorgarnos esta entrevista. So my first question is, there is a very special situation now. How do plantations and factories work around the world? Is there any interruption in the product supply? Eh, actualmente estamos pasando por una situación muy especial. Eh, la pregunta es cómo se está trabajando las fábricas y plantaciones en todo el mundo. ¿Hay una interrupción en el suministro de productos? So Laszlo, I think this is a very good question and also this are the concern uh, all over the world that whether this uh, virus can affect our production or not. Uh, let me let me answer. Eh, Laszlo, en efecto creo que es muy buena pregunta, creo que esto es una preocupación para muchísimas personas con la situación que estamos viviendo en el mundo y voy a tratar de darte eh, la mejor respuesta. I must say it is not affect at all no, to our production. Okay, uh, there are two reasons. First, the Malaysian government, they do allow us to have this uh, skeleton, okay, skeleton stuff, uh, some basic stuff to carry on the day-to-day activity. So actually, our productions, our is going on. It never En primer lugar, quiero comentarte de que eh, para nosotros esto no nos ha afectado. Primero porque hemos tenido la posibilidad de trabajar con el equipo básico de gente, con una estructura que ha permitido la continuidad de nuestro trabajo, tanto a nivel de las plantaciones como a nivel de la fábrica. And the second pop, second thing is that DXN all the while we have buffer stop, you know. Okay, we have three to six months of buffer stop, especially in the in the HQ. Uh, you see, we we we MIM are, uh, are very volatile. Okay, we we are full of challenges now. Sometimes we have strike, sometimes we have a disruption of the of the transportation. So all the way, all the while, we are preparing for this kind of contingency. Okay, of course, uh, we, we never suspect coming from virus, but because of this three-month stock, six-month stock, we have no problem in the supply. Durante todos estos años nosotros tenemos una política que hemos seguido que es que tenemos suficiente inventario, que es un inventario eh, de seguridad que es aproximadamente de tres a seis meses dependiendo de cada uno de los productos. ¿Por qué? Porque se puede presentar en algún momento una huelga, se puede presentar alguna interrupción en el transporte, se pueden presentar cualquier problema que retrase el envío de los productos. Es por eso que nuestra política continua es esa de garantizar la cantidad de productos. Por supuesto, no estábamos pensando en ningún momento en una interrupción que iba a detener el mundo por un virus, pero sí tenemos la cantidad de productos necesarios. Ya. So due to this continuous production by the scaling sum, due to our buffer stock, <laughs> actually until now, we never have any problem with the stock. for the next uh, three to three to six months, uh, even we stop production completely, you know, for three months time, we shouldn't have problem. Así que algo que hemos visto en estos meses, que como hemos podido seguir nuestro proceso de producción y con nuestra política de inventario, aunque nos hubiésemos quedado sin poder producir mm, eh, el producto por tres meses, no hubiese interrupción en eh, la entrega de nuestros productos. Esa es una gran ventaja. So, Laszlo, if you still remember, okay, when last time we said that, uh, even for uh, leaders, for we they should keep the buffer stock also. Okay, they should keep the buffer stock uh, so that uh, to buffer. So the, the concept of buffer stock is very important in Así que lo como te he dicho en varias oportunidades, para nosotros en DXN el garantizar un inventario de seguridad es fundamental. Nunca nos podemos quedar sin, sin producto. Y esa política que hemos seguido desde el principio en nuestra compañía es algo que nos ha permitido eh, ser exitosos en el tiempo, así que no te preocupes, no hay nada por qué preocuparse en estos momentos. second question is, what are the new developments currently in progress at the headquarters? Mi siguiente pregunta es, ahora mismo, ¿qué productos nuevos se están desarrollando en la sede de DXN? E? Yeah, you mean the the the progress uh, on the production worldwide and also at the, at the, this thing. So now you you, you see uh, when come to the production sites, okay. Uh, of course, uh, in uh, in a, now we have uh, three major area now for production. One is in Malaysia, and the one is in India and and in China. Eh, así que, Laszlo, eh, muy buena pregunta. En este momento nosotros tenemos varias áreas en, en progreso en, cuanto a la producción. Una, por supuesto, es en Malasia, la otra es en India y otra en China. when it comes to the new products, okay, new products, are basically we are moved forward to a proper food production. Uh, I mean, not only health food, you know, uh, total food like these uh, noodles, okay, uh, the the the instant rice. Uh, we are moving toward this kind, this uh, this uh, uh, food proper. Así que en cuanto a nuevos productos que estamos pensando en nuestra estrategia de desarrollo es movernos hacia la producción de alimentos, en especial espirulina en noodles y también arroz deshidratado. Esas son las áreas donde estamos eh, desarrollándonos en estos momentos. You see, at the extent basically we check, you know, actually our sea are not affected much sort of world. There are a certain percentage drop, but, but still doing well. No? Why? Because one of our, our major product is the coffee. The <laughs> coffee everybody are drinking, you know, this uh, this thing. What is coffee? Coffee is a day-to-day drink, you know. This uh, this thing. it become a very uh, stable factor in the extent because of the food. Así que hoy en día, eh, con esta pandemia, hemos visto como algunas compañías han tenido problemas con sus productos, pero en el caso de DXN no ha sido así. ¿Por qué? Porque nuestra producción está basada en alimentos, por ejemplo, el café. Vemos que el café todos los días la gente toma café, así que es por eso que para DXN no ha habido interrupción en nuestro negocio. Yeah. Last time when we promote coffee, we say cheers, okay, you drink coffee so you can become millionaire. La, cuando nosotros promovemos o invitamos a alguien a tomar una taza de café, eh, lo, brindamos con el café y decimos, eh, bueno, podemos ser millonarios con esto. So in future, Laszlo, okay, we tell people, when you take your breakfast, you take your lunch, <laughs> you, take your dinner, you can also become millionaire. Así que de ahora en adelante con los alimentos, pues eh, cuando comamos, cuando cenemos, también nos podemos hacer millonarios con esto. You see, DXN, we are very good in the freeze dry technology. So now we can use the freeze dry to produce a food bar. So for example, the yogurt bar, uh, this, uh, this, uh, this uh, rice bar, okay, this bar, so that we can just uh, take it uh, uh, as, uh, as, uh, as food in the morning or in the, in the afternoon. Así que, eh, como sabes, el DXN es líder en desarrollo eh, de algunas tecnologías. Algo de lo que estamos haciendo es hacernos expertos en alimentos y vamos a tener barras de alimentos, como barras de arroz deshidratado o barras de espirulina, que nos van a ayudar con nuestra alimentación. Así que de una forma muy fácil. China, 1,000 1,000 thousand pound <laughs> compared to 30 pound in, in, in, in, So we have become the largest uh, uh, uh, spirina uh, company in the world. Then they put spirina into the noodles, into the cereals, uh, into a, a food bar, into everything, you know. Yeah, spirina itself is a food, you know. So actually, the next uh, thing is we are going to produce food, food that you're going to take every day. Así que de ahora en adelante lo que estamos haciendo es que en otros países eh, como en China tenemos la capacidad de producir muchísima mayor cantidad de alimentos y todo esto nos va a permitir eh, meter todo en, nuestra comida diaria y desarrollar más todavía nuestro negocio. De flor. Now, the so we become the largest uh, coffee factory you know, in, in now. So we, we were number one in coffee, this thing. So so that when I go to China, you know, we started to buy a lot of organic this uh, tea, tea farm. So that we, we started to produce the, the green tea, the oolong tea, the, the, the, the red tea, the fermented tea, so many types of tea, you know. So in the future, okay, we're going to launch our own tea to the market. And that is also uh, the second launching uh, of, of the products. Como sabes, DXN es famoso a nivel mundial. Somos la compañía más grande del mundo en producción de café en multinivel. Eh, realmente somos expertos en café, pero también hay una gran oportunidad en el té. Sabemos que podemos cultivar eh, té verde, té rojo, té eh, negro y diferentes tipos de té. Y para eso es nuestra nueva producción en China donde eh, vamos a seguir desarrollando productos que nos ayuden todavía a crecer en nuestra compañía. We, we may not be able to produce uh, coffee noodles, no? <laughs> but we can put coffee can go for the coffee chocolate, uh, coffee cookie, and everything. But noodles, we can produce uh, this uh, tea can produce uh, uh, tea noodles, no? And a tea tea is a proper food, no? We can put into the food and, and sell. <laughs> Sabemos que todavía no podemos hacer noodles de café. Por supuesto, podemos hacer eh, café con chocolate, podemos hacer eh, café en, galletas, eh, pero en los noodles podemos seguir trabajando estos alimentos porque podemos hacer perfectamente de té, de espirulina y diferentes productos. And the third group of product, of course, are cosmetic. Now we join hand with Korea, okay, and uh, we are started using Gadanama coffee, you know, for the cosmetic. Uh, uh, then we are going to, to set up this uh, cosmetic uh, institution, cosmetic school, you know, to train it properly to the market. So that will be the third group of products we're going to launch to the market. Y el tercer grupo de productos que estamos trabajando, por supuesto, es la cosmética, que tenemos esta asociación con Corea y definitivamente sabemos que es algo que puede aportar mucho valor al mercado con el desarrollo de productos con ganoderma, con nuestra tecnología y con nuestro conocimiento de productos naturales. Esa es la tercera área donde estamos trabajando para el desarrollo de nuestros productos. And uh, started to a lot of this uh, organic vegetable is not very not easy to sell because it's wet. But we have the freeze dry technology, you know. So we freeze dry it, okay. So next time the vegetable put into the hot water, <laughs> it come back as the cheese is now. So this also be. Hola, ¿qué tal amigos? Seguido, bienvenido. In food, they mean uh, in future, uh, Laszlo, make it simple. Maybe we are going to food, finish. Food is the main uh, uh, things in the future. Otra de las áreas donde estamos trabajando, Laszlo, es en alimentos deshidratados, es en vegetales deshidratados. Sabemos que muchas veces es difícil obtener vegetales frescos, pero lo que sí podemos hacer esos eh, vegetales es con la tecnología correcta deshidratarlos y es muy sencillo, los agregamos en agua caliente y comemos los alimentos que tenemos. Pero en resumen, Laszlo, lo que estamos haciendo de DXN es enfocarnos en alimentos, en desarrollar nuevos alimentos para toda la compañía. Okay, Laszlo. Así que, Thank Gracias, doctor Thank you, Dr. Lim. So my next question is, you know, is the stability is very important to us. One of the guarantees for this is the DXN One Dragon concept. Are ah. there new factories and plantation being built What are the future plans of the Dixon? Yes, actually we are started to build factory throughout the whole world. Okay. That sorry, can you give me one second to... We, need to, translate the question, sorry. Eh, la estabilidad es algo muy importante para nosotros y una de las garantías es el concepto de, un dragón de DXN. ¿Se están construyendo ya fábricas o plantaciones nuevas? Eh, ¿Cuáles son los próximos planes para DXN? Yeah, actually now we have started to build factory uh, throughout the whole world now, okay? And there are two important center of the factory. One is in India and one is in China. You may ask me why India and China. Uh, let me explain. Bueno, eh, una de las cosas que estamos haciendo siempre es pensando en la construcción de fábricas en el mundo. Y principalmente hay dos áreas donde estamos trabajando. Una es en China y la otra es en India. Y me preguntarás por qué en estos dos países. You see, now our sales are expanding uh, at a rate of 30 to 40% every year. Okay, if we expand like this, our factory in Kedah State, we may face uh, this uh, a little bit problem because Kedah state is a very small population, you know. Okay, so if you want expand, and then, then then we already have thousand over workers in the in the state. So we cannot indefinitely keep on expanding Kedah state, you That is not possible. Una de las cosas que vemos en la compañía es que nuestro crecimiento en ventas es exponencial. Crecemos del 30 al 40% todos los años. Y algo que evidentemente tenemos es que hoy hay casi mil trabajadores en nuestra fábrica de Malasia la densidad de población no nos permitiría en un futuro tener la cantidad suficiente de terreno y de trabajadores para el crecimiento que esperamos de la compañía. Then we identify India and China. Why India and China? First thing first, India is a very, both are very populous uh, uh, uh country, you know, and they are full of this uh, organic food technology, you know in En India vemos que hay una gran cantidad de población, pero además de eso hay una gran cantidad de terreno, hay muchísima tecnología, hay gente muy preparada y nos da la posibilidad de desarrollarnos en un país eh, que es ideal para seguir creciendo. And in India it's a huge market is a huge market, so it can be self-sustained. So that we are going to replicate everything in India, you know, in, in, Malaysia. So you don't put all the egg into one <laughs> basket, uh, in, in Malaysia. Okay, in, in case anything happen, any injury happen, so India will become the backup Otra de las cosas que tenemos en India es que las ventas son extraordinarias y nosotros vemos como eh, las propias ventas de India sostendrían el negocio. Pero algo que también es muy importante es que no pueden poner todos los huevos en la misma cesta. Con lo cual, si nosotros tenemos una diversidad de fábricas, eso nos garantiza el suministro constante. why, we go to China? We went to China because of three things now. First, the spirulina. Okay, because in Malaysia the, the problem with spirulina I said when it rains, ah, it affects the production now. So in China we go to the northwest. Okay, ser una de las compañías, sino la compañía más grande en cuanto a tecnología y desarrollo de spirulina. Because we bring in the technology of spirulina to China, and the government they give a lot of facility, a lot of the, the land are very cheap they give to us. Okay, then they subsidize <laughs> no. Every pond that we we are producing in China, oh, they throw money on us, oh. even though we are not the Chinese there. Okay, so it cut down a lot of our costs. Una de las cosas que tiene el gobierno de China, que cuando le hablamos de nuestro proyecto, enseguida nos dieron muchísimas facilidades. Nos ah, apoyaron en cuanto a la adquisición del terreno a un precio muy económico y realmente eso ha reducido de una forma muy importante los costos de los costes de producto, así que es eh, súper atractivo para DXM. Secondly, China is a mushroom country. They're very good mushroom country. Now you see, come you come to Europe now. Actually, I collected some uh, strain of Europe, uh, like this chaga, this uh, this uh, tinder mushroom to Malaysia. But of course, uh, you don't expect Malaysia to produce European mushroom, no. So we go to China, we can produce European mushroom. Así que otra de las cosas importantes de China es que China es un país desarrollado por miles de años en cuanto a la cultura de los hongos. Tenemos una cantidad de hongos en China, así que tenemos que aprovechar eso. También hay, por supuesto, algunas especies de hongos en Europa, pero es mucho más difícil llevar hongos de Europa para Asia para cultivarlos allá. Por eso el cultivo es mucho más fácil en China. from Ningxia, the place where they took all the way to Hamburg, to, to, to, to Germany, and to England. So next time, the production in, in, in China, we may send to this uh, Europe through the rail, railway. The railway is already there. Uh, railway is already there. They, they, they are constant uh uh, uh, uh, supply to, to, what they call, uh, to Europe. Y otra de las ventajas que tiene China es que la logística es mucho más sencillo. Cuando nosotros producimos en China y enviamos a Europa, todo es muchísimo más rápido, todo es muchísimo más económico y eso es otra de las grandes ventajas. You see, now I want to send to, to Hungary. The route is very, very far, no? So we get all the way uh, into this, uh, uh this, uh, the, the, near to the, the, the sea, for the sea, and the coast of the way to Hungary, okay? comparable. comparable. Por ejemplo, hoy en día, si nosotros queremos enviar algo a Hungría, tenemos que enviar desde Malasia y el barco va a dar una gran cantidad de recorrido y va a tardar muchísimo tiempo. Pero sin embargo, cuando lo hagamos desde China, va a ser muchísimo más fácil el envío desde China, por ejemplo, a Alemania, y eso va a reducir muchísimo los tiempos y evidentemente nuestros gastos de envío. And last time when I'm in Germany, you know, I made a study. It is possible that we do some organic planting or the mushroom, you know, uh, in the log. Then we can send to Europe and and uh, uh, the use, Europe can come out in uh, uh, uh, in Europe, you know, and see the strain is from Europe, you know, so we can produce European mushroom easily. Así que cuando estuve en Alemania últimamente también vi como algunos hongos que eran de origen europeo, eh, nosotros podíamos producirlos de una forma muy sencilla en China. Así que eso es otra de las ventajas que tenemos en China, lo podemos hacer muy fácil. Thirdly, uh, is a tea. Okay, now DXN now now we, we are the largest coffee company the <laughs> world expanding the company, <laughs> expanding. Uh, so now, now, now we started to buy land in Malaysia and Indonesia to plant coffee now. No. Eh, we, we, we don't want to keep on buying this coffee seed. Last time we buy from Brazil, buy from, buy from Indonesia. Now we want to plant our, our own uh, uh, coffee. But even then, you know, it's better for us to have a contingency plan. Okay, if suddenly the coffee seed double, triple, what are we going to do? We cannot indefinitely keep on supply coffee to the market, you know. Otra de las cosas que tenemos es que sabemos que somos la compañía más grande del mundo en multinivel en cuanto a café. Eh, tenemos una gran cantidad de plantaciones de café en Malasia, pero por supuesto esto nos obliga a tener un plan de contingencia, un plan donde nosotros no solamente dependamos de Malasia y para eso eh, es muy eh, apropiado China. Y no solamente en café, también en cuanto a plantaciones de té. Eso nos va a dar otro nivel en cuanto a, a la cantidad de productos que vamos a tener. So we go to the brother of coffee, Mr. T. Okay, this thing. So in DXM, we are good in fermentation So we can produce green tea, oolong tea, oolong tea is half, half uh, green tea, black tea, okay, black tea. Then, then we can put fermentation technology in the coffee, you know, ferment the tea as it is. Así que como sabemos en DXN somos eh, los expertos eh, en café y, en té, y también en fermentación. Y vamos a hacer procesos de fermentación en el cual vamos a tener fermentación de eh, té verde, té negro y un té que es una mezcla de, té que es entre el té verde y el té negro y vamos a hacer fermentación de estos productos. En China, agriculture product. So when we produce tea, everything, you know, <laughs> the land is very cheap. The tea, because many of the tea farmers bankrupt in, in China. No? <laughs> they, they, they, they don't proper uh, the, the, this thing. They give the earn uh, away prices, uh uh, uh, uh, this thing. And when we build the factory, build this thing, they give us a lot of money. They give a lot of this, uh, this money. So when we export also, <laughs> there's a lot of subsidy from Chinese government. So you say, why not? These are, these are the things that they can cut down our cost, now. Y una de las cosas que hemos visto en China, es que todos son facilidades. Cuando nosotros vamos allá, pues los eh, terrenos son más económicos, el gobierno nos ayuda, el gobierno eh, nos ayuda con la tecnología y esto es lo que hace en que todos los procesos que hacemos son cada vez más sencillos y más económicos. Así que cuando vimos esa oportunidad dijimos, wow, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad? Vamos a hacerlo. Now, especially now during the virus, many investors run away. We are staying there now. They say, hey, eh, don't run away, stay here, stay here. Then recently in China, they, they, they appoint us as a pivot company. They mean very important company. If we can go go to very high level you know, to get to get <laughs> whatever facility <laughs> that we want. But most important thing, we want technology, you know. Okay, uh, uh, there, there, there is a lot of technical support in China. Y una de las cosas que hemos visto en estos últimos meses en China es como algunas personas, algunas compañías eh, han tratado de huir de China, por lo cual el gobierno ha dicho, eh, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y nosotros nos hemos eh, visto esto como una oportunidad, con lo cual esto nos está ayudando a crecer. Y otra de las cosas que tiene China es que le atrae mucho cuando las compañías no solamente aportan valor en cuanto a productos, sino también a tecnología. Y eso es algo que nos está ayudando mucho con esta relación con China. Many people worry about China. No? Oh, we the environment are very, very polluted. Okay, they put a lot of additive into the food and everything. But you must understand no, in China, we don't join hands with anybody No, Everybody are done by the extent, we are own technology, by our own supervision as okay, there's no problem of putting something into the food, putting something, eh, eh, you, to the products. Una de las preocupaciones que tiene mucha gente es sobre la calidad de los productos en China y por supuesto esto para nosotros no es un problema, porque por supuesto la producción de nuestros productos siempre cumple con los estándares de calidad de DXN. Así que nosotros esto lo vemos como una oportunidad en el cual haciendo bien las cosas, por supuesto, vamos a tener los mejores productos. and we're going to Ningxia, no? Ningxia is on the top of China. Okay, it's the same latitude as uh, it's the same latitude as France. Uh, it's the same as Europe, no? Okay, so whatever the European production, the area they can produce, and the area is also very famous for wine. So they plant a lot of wine because it's same latitude as uh, France, and they produce good wine. Y la zona donde estamos desarrollando nuestra planta en Asia está a la misma latitud Francia. Con lo cual, todo lo que se produce en Francia por clima lo pudiéramos estar produciendo en eh, esta planta de China. Cosas como, por ejemplo, el vino. Podemos producir un extraordinario vino en China. I remember when I'm in Europe, many of you keep asking me, Dr. Lim, can you produce uh, I get in my wine, aquele produce, get in my beer, oh, European love to take beer, you know. But I cannot produce in Malaysia, you Malaysia is a Muslim country, you know. <laughs> I cannot get a license. But in China, they give it to me easily, you know. Me acuerdo cuando estuve la última vez en, en Europa, mucha gente, muchos de vosotros me preguntabais, y no podríamos hacer un vino en, en, DXN, no podríamos hacer una cerveza. Y yo le decía, bueno, eh, para nosotros es muy difícil en Malasia porque somos un país eh, mayoritariamente musulmán, pero en China lo puedes hacer. Así que bueno, para eso tenemos ahora nuestra fábrica en China produce Así que nosotros en este momento los procesos de producción son mucho más fáciles. Por ejemplo, la fermentación en la cual somos expertos. Podemos producir eh, productos como vino, podemos producir eh, productos como enzimas. Así que es otra de las áreas donde estamos trabajando mucho en esta fábrica en China. So, so, so, so this is how we put a factory into this thing. Then come back to Latin America. Okay, we already set up uh, two factory now in Mexico, no? Two factory in Mexico. And also we study in Peru. Uh, in Peru also, uh, we are going to set up like Spirina and everything. Okay, so that we, we need to in strategic area we put in our factory there, so that to to make sure that two reasons, no, to make sure that the supply is is uh, is uh, on time. Secondly, to use a local material. Una de las cosas eh, por la que estamos en China es por todo esto que te acabo de decir. Pero no solamente en China, también nosotros estamos desarrollándonos con dos fábricas en México y con una en Perú. ¿Y por qué lo estamos haciendo de esta forma? Primero porque queremos garantizar el suministro rápido de los productos en esos países, la cantidad de productos necesarios en esos países y también para poder aportar valor en cuanto a mano de obra para esos países y valor para esos países trabajando junto con ellos. Así que las esas son todas las buenas noticias que tenemos en cuanto a productos de desarrollo y fábricas que estamos desarrollando a nivel mundial. Thank you, Dr. These are really good news. So thank you so much. <laughs> Muchas gracias, doctor Lin. Son muy buenas noticias, así que muchas gracias. So my next question is, how does the modern scientific professionals and researchers react to the recent published article of Dr. Siva in the Open Journal of Preventive Medicine? What is the main message of this publication towards the non-professionals? Mi siguiente pregunta es, eh, ¿cómo han reaccionado los profesionales e investigadores de la ciencia moderna ante el artículo que se ha publicado recientemente del doctor Shiva en el Open Journal de Medicina Preventiva. ¿Y cuál es el mensaje principal de esa publicación hacia los que no somos profesionales? This kind of professional publication have a very deep implication to the extent, no? okay? And because of this publication, you the Indonesian government they talk to the you know, okay, they want us to supply a product to the hospital, when it's applied to the hospital and people can claim their insurances now. This never happened before no, uh, on, on, on, the, on the herbal products, but because of this kind of paper, they started to uh, process. Este tipo de publicaciones para DXN eh, son muy importantes y tienen muchísimas implicaciones. Son publicaciones que nos permiten demostrar a las autoridades el valor de nuestros productos. Por ejemplo, Indonesia en Indonesia, las autoridades sanitarias, cuando vieron esta publicación, entonces eh, vieron los grandes beneficios que teníamos y nos llamaron para poder eh, proveerle nuestros productos a sus autoridades sanitarias. Secondly, is India, okay, uh, they have written saying they use our products to treat the COVID virus now. Successful, you know, many people are treated, uh, they, they get excited, you know, so they want us to supply to them. Or of course, they ask supply as a low cost. We agree, you know, these are the social, these are the thing. Why not we supply to them, you know? Okay, this is the, uh, the second positive effect. Y otro de los uh, de las implicaciones que tuvimos es que también las autoridades de India nos llamaron, por supuesto, porque con esta situación del COVID en India nos pidieron que si podemos eh, enviarles productos. Por supuesto, a unos precios un poco más económicos, estuvimos de acuerdo y han tratado a muchísima gente con COVID eh, con nuestros productos en India. Can you imagine, uh, Laszlo? Okay, now if the hospital started to take our products and dispense to the listing and they can claim insurance. If if this were, <laughs> why no? will say with double, triple many times. No, this is uh, this uh, is one thing. Te puedes imaginar, Laszlo, si nosotros empezamos a, llevar nuestros productos a los hospitales donde están tratando pacientes con COVID y tienen buenos resultados, por supuesto, todo esto se va a saber a nivel mundial y nuestras ventas se van a duplicar, triplicar rápidamente. And virus, I must now you the human every three years, every five years, there will be epidemic of virus for sure. Last time we had H1N1, and we have so many things. So you, every about three to five years, there will be one cycle of outbreak of viruses. Y lo que estamos viendo hoy en día a nivel mundial es cada tres a cinco años hay un nuevo virus. Vemos como en los últimos años ha habido eh, diferentes tipos de coronavirus eh, y, y sabemos que Salto que va a ser repetitivo y cada cinco años puede ser que esté de nuevo con nosotros. I put out a video in a Facebook or in English. or uh, maybe in the future we will translate into a Spanish. You cannot treat virus, <laughs> no. How to treat virus? Okay, because virus mutate in 20 minutes, no. Or in 20 minutes become a new strain now. So you come up with a medicine. You will take you five years, no. You put it there, Yo puse un vídeo en Facebook, está en inglés, posiblemente lo podamos traducir a español, y lo que decía en ese vídeo es que tú no puedes tratar los virus. Un virus se, se duplica cada 20 minutos y muta muy rápidamente, con lo cual lo que estás intentando tratar en este momento con algún tipo de medicamento va a ser imposible porque es muy rápido para él mutar y cambiarse. And the second problem, uh, why does extend gene with us? No. Okay, sometimes we take the gene from virus, for us the gene from us. Human being, the genome, uh, okay, they say that they are about 20 to 30 percent. Rubbish gene, you <laughs> millions of years from virus. Y bueno, lo otro que tenemos que ver es eh, cómo funcionan los virus en la genética humana. Eh, nuestros genes y nuestros eh, virus funcionan de una forma diferente. Esto lo tenemos que entender. Es por eso que es tan difícil el tratamiento de un virus no? body. So so we need to make so that our can detect the virus Así que cuando nosotros tenemos esta ecuación tan compleja en el cual el virus muta tanto, eh, tan rápidamente se reproduce y afecta nuestra, nuestro genoma, entonces la única solución es que nosotros tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunitario. Es la única forma que podamos luchar contra los virus. And Darunabang has been proven in many, many experiments, you know, okay, we can activate our immune system, okay, to respond to the virus, okay, and we have so many cases now. Uh, if you're interested, can go to Facebook and, and have a look at our example. Okay, so DXN, so the, our uh, is, is the solution, you know, for the virus. Okay, that will be the huge potential in the future Así que nosotros tenemos una gran cantidad de experiencia, una cantidad de publicaciones que validan eh, realmente los resultados del ganoderma y que demuestran en muchísimos casos con muchísimas personas cómo ha reforzado su sistema inmunitario y que reforzando el sistema inmunitario las personas pueden combatir muchísimo mejor cualquier eh, infección de virus. Now we must produce a we have economy of uh, a scale now. This, uh, this, uh, especially the mycelium, you know, the, the, the recent. So imagine if there is a, there is a order from the, from the hospital, from the, from this, uh, from the government, okay, we still sell to them to remember now. Remember, the extent we never sell Granadama, we never sell Spirina. It must be to the members. Así que una de las cosas que nosotros en este momento podemos garantizar es la producción masiva de ganoderma, especialmente del micelium. Eh, algo que nosotros podemos asegurar es que rápidamente podemos tener muchísimos productos disponibles y que lo vamos a seguir haciendo de la misma forma, siempre a través de nuestros distribuidores. In my thinking, in the future, and can be consumed as food because we can cut down the cost now. This uh, this uh, this thing, so that uh, the member we can just sell it as as as as food. This uh, this thing, so that will double and triple our sales for sure. Así que una de las consideraciones que yo tengo para el futuro es que nosotros realmente podemos consumir el ganoderma y la espirulina como alimentos. Vamos a poder tener la capacidad inclusive de reducir sus precios de forma de que la gente la pueda incorporar en su dieta diaria de una forma masiva y sea algo sencillo, sea nuestra alimentación. So I congratulate <laughs> uh, Dr. Siva. Well done, oh, oh, You see, uh, uh another thing, uh, uh, uh, Laszlo, now we already opened the market in uh, with, no? Open up 100 country now, this, uh, this thing. Oh. What DXN need to do is that, you know, must go into So this kind of article definitely, you know, it will, help us to penetrate deeply into the market. Así que eh, en este momento pienso que estratégicamente lo primero quiero agradeceros a todos vosotros y felicitaros a todos vosotros, especialmente Laszlo, eh, por eh, haber eh, tomado la oportunidad con DXN. Pero hoy en día hemos logrado expandir nuestro negocio. Ahora es momento de ir en profundidad. Ya no es cuestión de llegar a más países, sino de ser más eficientes y lograr esa profundidad. Yeah, so so. these are uh, the good effects, no? So hopefully that you come up more <laughs> details in the future. <laughs> Así que son los buenos efectos y espero que todo esto nos traiga muchos eh, resultados positivos en el futuro. So my next question is, you know, the promotion of the Dixon Resort in Penang. Oh, uh, European issue of the Life magazine. Would oh, you share new lifestyle program? Eh, mi siguiente pregunta es sobre el último número de la revista Existe, eh, Life que se ha publicado en Europa. Ha aparecido una promoción de Resolve de XN en Penal. Eh, ¿Le importaría compartir con nosotros información sobre el nuevo programa que tenemos del estilo de vida de DXN? as well you see in our life now. A few things that you can uh, avoid. First is the food. <laughs> take the Okay. Secondly, once in a year or twice in a year, we bring our family, you know, okay, to tour around the world. Okay, that every family is, is a norm Eh, bueno, Lalo, como ves, evidentemente para todos nosotros los seres humanos lo primero y lo que hacemos todos los días es el alimento. Pero otra cosa que es muy importante para nosotros es que una a dos veces al año vamos con nuestra familia y tomamos unos días libres. So now the basic concept is you say, that's law, cheers, drinking coffee so you can become millionaire. So the next question is, cheers, you bring a family to go for tours so can become millionaire. Is it possible or not? Así que el concepto básico es muy sencillo, Laszlo. Hoy en día nuestro negocio es, tomamos café, compartimos un café y podemos hacernos millonarios. Pero, ¿y por qué no vamos a compartir nuestras vacaciones y también podemos hacer negocio, podemos hacernos millonarios? Of course possible. You see, as a human being, you know, we have dream, you we have dream. Sometimes we would like to own an orchard, a uh, fruit, fruit orchard, uh, to produce fruits. Sometimes we want a range okay, a horse eh, como sabes, lo primero que pensamos es que eh, podemos eh, tener los alimentos, podemos tener nuestras frutas, pero también otra de las cosas que queremos es nuestra diversión, nuestro esparcimiento. Así que eso también es importante para todos. it's very costly, you to buy a fruit farms, this, uh, <laughs> this thing. And it's so very costly to maintain a range uh, with a horse, with a turkey around, this, uh, this uh, thing, you know. So sometimes it's just uh, imagination, you know. Even you, you had the money to buy, you know, you may not have the time to stay, stay, stay in the place. Como sabemos, eh, si nosotros queremos hacer nuestro propio alimento, pues tenemos que tener el tiempo para cultivar esos alimentos y es bastante difícil. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, tener un sitio para irnos de vacaciones, por ejemplo, una casa de vacaciones, pues sería muy difícil de mantener, de construir y de tenerla todo el día siempre eh, preparada. That's how I go to Australia. Wow, beautiful place. No, I buy a house in Australia, you know. Okay, I only see the house the first day I saw it, no. I, I, I buy the house, no. After I never go there and stay, no? know. After three we saw the house, I never been to the house again one time in a house. Beautiful house. Por ejemplo, yo fui una vez a Australia, me enamoré de Australia y me enamoré de una casa. Dije, wow, voy a comprar una casa. Compré una casa, por supuesto, una casa espectacular. Pero ¿qué pasó? Eh, no pude ir nunca más a Australia y pasó un año, dos años, tres años, no fui nunca más. ¿Y qué hice? Vendí la casa. So Laszlo, you still remember my, my Bulgaria house? oh, one bungalow, a beautiful house now with the with the surrounding wow the East European um, the, the mountain areas beautiful very beautiful uh, I, the instant love now I bought a house but now two years now I I never been there Como sabes, Laszlo, hace tiempo estuve en Bulgaria, vi un sitio, me enamoré, eh, la vista hacia las montañas, el verde, era muy espectacular y compré una casa en Bulgaria. ¿Qué pasó? Eh, la compré hace dos años y no he ido ni una sola vez a mi casa en Bulgaria. So my idea is that let's do it collectively, you know, collectively. You can own a, orchard, you can own a ranch, you can even own an island, you know. You can own an island, this are the thing. We own it collectively, join hand collectively. Así que tú, eh, aunque tuvieses mucho dinero, puedes comprarte una casa en un sitio, puedes comprarte un rancho, puedes comprarte diferentes propiedades, pero no las vas a poder disfrutar de, a menos que lo hagas de forma colectiva. Malaysian government give me two islands, not to choose. One is in the Langkawi, uh, uh, uh this uh, this uh, island, and then one near to Tioman, you know, the east two island. <laughs> They're going to give to, to me. En este momento estamos desarrollando complejos en dos islas, una es en Langkawi y otra es en otra isla de Malasia. Then the Indonesian government, Indonesia, Malaysia, they say, they say, come, come, come, I give you five island. This, uh, this, uh, this, uh, even in Philippines no, oh, they also have island. This area full of islands, so you don't have to worry about island. <laughs> Así que, bueno, la misma razón que, en China, el gobierno nos, eh, nos invita a invertir y entonces, eh, pues hay cinco islas que nos ofrecieron, al igual que en Filipinas. Eh, allí no hay problema, allí hay muchísimas islas. Entonces, bueno, hay forma de desarrollar diferentes complejos en islas. So Laszlo, how much you should spend to an island? Like, one example, no? Okay, it is a Dubai, they make very artificial island, you Okay, one island, the cheapest is 10 million USD, 10 million, or 10 million euro, <laughs> one island. Así que, por ejemplo, Laszlo, eh, puedes querer comprar una isla, eh, pero te voy a poner un ejemplo. En Dubai que hay un desarrollo muy grande últimamente, comprar una isla te cuesta 10 millones de dólares. Island is costly, even the Malaysia government here it costly. They might we spend 10 million, for, but a company can spend, no problem, no, okay. So how much you need to spend? you just spend 2,000 USD, 2,000 only, maybe 1,005 is uh, the, the, euro, then you join a long stay. Uh, I give you 30 days, no? You can come, and, uh, can come, bring your family, come here, come here and stay. Así que bueno, aunque tengas mucho dinero, yo creo que es mucho más eh, eficiente si tú en vez de invertir una gran cantidad de dinero eh, en comprarte una isla, lo que haces es que inviertes por ejemplo, unos 2.000 dólares, más o menos unos 1.500 euros, y te vas con toda tu familia para Malasia y puedes pasar, por ejemplo, un mes en uno de nuestros eh, disfrutando. That's ¿eh? Okay. Now in Border Valley is a tropical forest. Okay, original forest. So you, if you want tropical forest, you come to Border Valley. Then Langkawi, Langkawi is a hot spring. So next time uh, I'll you know, to go to the hotel and say, you know, they can go there now. In the hot spring, and they give us one island. Okay, this uh, thing. Then in uh, Malaysia, the Teratin, uh, the other side, the Teratin, uh, this, uh, I think you have been there before, no? Uh, a few years ago. They, in uh, We are going to take out one resort, you know, one, one resort. Sorry, a few places, yeah. Así que eh, tenemos eh, diferentes opciones. Tenemos la opción de Pinar, donde es una selva eh, con un clima selvático increíble. Tenemos, por ejemplo, opciones como en Langkawi, donde puedes disfrutar de un clima veraniego, o estamos también construyendo una tercera también que, eh, una vez más, te da las diferentes opciones de disfrutar de un gran clima y de una naturaleza espectacular. Not only that, you know, we start to get forests also. This, uh, there's uh, 300, 100 acres forest near to the highway. Okay, then we get a huge uh, uh area now, about 5,000 hectare, 5,000 hectare of forest. Okay, we buy from the government. It's very costly, but we buy, you know, buy. So we are going to build the orchard, build the range, build everything, you know, Así que el gobierno de Malasia en este momento nos está ofreciendo un terreno de aproximadamente 5.000 eh, eh, hectáreas y eso lo estamos desarrollando una vez más para un complejo absolutamente increíble con todas las facilidades. So that's you give the company $1,800, no, you have 30 days, no. You can choose any place you want to go, no. This is not time sharing, no. Time sharing, you share only one house. No, no, we have so many houses, so many, so many, so many area, no. You go and just bring your family, go and stay. Así que, Laszlo, es eh, una oportunidad que, por ejemplo, puedes llevar a tu familia por todo un mes por 1.800 dólares a un sitio paradisíaco y no es como un resort, que es un tiempo compartido. Esto no tienes que tener mayor preocupación, es realmente el poder disfrutar eh, unas vacaciones maravillosas. ¿Qué te parece, Laszlo? So Laszlo, this is a lifestyle. We own a forest, we own a hot spring, we own an island, we own a resort, we own everything no, collectively. Okay? Uh, if you come, you can come and stay, stay. If you cannot stay, no, Así que nosotros, eh, Laszlo, puedes disfrutar de una isla, puedes disfrutar de la selva, puedes disfrutar del mejor ambiente tropical y esto por un precio muy, muy, muy, muy módico. Realmente lo podemos hacer prácticamente a menos de la mitad de precio que cualquier otra compañía. And this is a product, no, with SV, with PV, you know, this, this, this thing. So when you are something, <laughs> you still have SV, you still PV, it's a product, no, and you can sell to your friends, <laughs> sell to, sell to this thing. It can become an investment, okay. Así que esto va a ser más o menos como los productos, tienen un precio y tienen un valor de comisionable. Y eh, si tú no lo usas, también se lo puedes eh, vender de alguna forma a algunos de tus amigos y ganar dinero. And don't forget in Cyberjaya, our HQ, you know, we're going to we're going to build about uh, 100 over this uh, <laughs> uh, apartment. Uh. Many people want to buy now. Send them for selling, you know. Okay, they keep on buying, and the, the doctor Siwa also they wanted to buy. Uh, maybe only car ambassador allowed to buy. So Laszlo, you you are qualified <laughs> to buy one. <laughs> Así que, por ejemplo, como, como en Dubái, este, cualquiera no se puede comprar una propiedad en Dubai. Nosotros tenemos una propiedad en Dubai y, por supuesto, si calificas también puedes ir, eh, como tú has sido Laszlo, a nuestra, nuestro piso en Dubai. After the virus, no, we're going to launch this. this uh, it's not only border value, you know, more than that. Okay, this, uh, this thing. I myself, though, I also wanted to have a range. I also wanted to have a house beside the sea. I sometimes I wanted to have a house uh, uh, uh, in on top of the mountain, inside the rainforest. But even I buy, you know, I have the money to buy, but I don't have the time to go and stay, you know. Bueno, yo mismo, Laszlo, a mí me gustaría comprar eh, una casa en la playa, una casa en la cima de una montaña, una casa en la selva, pero aunque tuviese todo el dinero para hacerlo, muchas veces el problema no es el dinero, muchas veces el problema es el tiempo. No tengo tiempo para, para poder eh, esclavizarme con una casa. Maybe we do it together. Uh, we, we, do it together. And eh, no. Malaysia, no. Now Thailand also give me bank, bank. Indonesia, no, give me, give me five island. So much uh, land they're going to give to me, you know. And eh, China also, the tea farm, you know. The tea farm also is good place to stay. And in India also, beautiful place. Uh, Así que no solamente en Malasia, en Indonesia, en China, en diferentes países hay una cantidad de terreno que quieren desarrollar y que podemos eh, desarrollar en el futuro. Así que después de esta situación del COVID vamos a hacer este concepto que en vez de ser una propiedad va a ser una comunidad para todos. So the action has become a way of life, uh, uh, So in the future, between people, okay, you bring, you, you, it's enough place for you to bring law for the next 10 to 20 years, enough, <laughs> uh, enough places for you to bring your family there. Then you don't go and spend your money on elsewhere and just spend the money, you know. You spend the money here and you make more money. Así que DXN es eh, no solamente producto, es una forma de vida. Así en los próximos 10 años Eh, vas a poder disfrutar de tus vacaciones. Y no es una forma de gastar dinero en vacaciones, es una forma de invertir dinero donde más dinero puedes regresar y puedes ganar dinero eh, de esta misma forma. solo the first one in Europe to, join this, then you can go Así que Laszlo, seguramente vas a ser el primero de Europa que vas a poder disfrutar de estas instalaciones. Eh, esperamos que vayas para allá y, que veamos otra forma de ganar dinero. Thank you, Thank you, thank you. It, is simply amazing. <laughs> es increíble lo que se está desarrollando. So my last question is, here in Europe, We are all very excited about the SUNYA program. What are your plans for the launch of the SUNYA program in Europe? Aquí en Europa estamos muy emocionados con, con el programa de SUNYA. Eh, ¿Cuáles son, los, son sus planes para lanzar el programa de SUNYA en Europa? I, I have big planning for Europe now. You see, now Europe, uh, I think, uh, we can get the forest easily. Uh, even in Germany, it's not very costly, <laughs> you know. One meter square, only one euro. No, no, no, it's, it's not, not too costly. So what I'm planning is that maybe in future, okay, we, we will get some area in, uh, in Europe and set up the Sunya, Sunya Center. Nuestros planes en Europa son muy ambiciosos. Por ejemplo, en Alemania he mirado que eh, podemos buscar alguna zona con una, con una gran cantidad de vegetación. Por ejemplo, un metro cuadrado cuesta un euro. Realmente no es caro, y podemos desarrollar, es lo que estoy pensando, un centro de Sunya en Europa. Yeah. Now you see, mind and body is very important. Okay. Uh, our is very good for the body. Okay. So our Sunya is very good for the mind. Así que, como sabemos, la mente y el cuerpo trabajando en conjunto es muy importante. Todos nuestros productos son muy buenos para el producto, pero el Sunya trabaja en la mente. Actually, our first Sunya meeting, I don't know, I think you still remember or not. It's done it's in Europe or not. Actually, I want to go to do it in in, uh, in India, uh, uh this thing in our European camp. Then then uh, the, our members, hey, since you want to go to India, one of the teachers. So our first Sunya training actually is in, in, in, in Bulgaria. Yes. In, uh, uh, sorry. Así que seguramente recordáis cuando estuve en el campamento de liderazgo de Bulgaria, hicimos nuestra primera formación de Sunya allí y fue nuestra primera formación a nivel internacional. Después cuando estuve en la India me dijeron, ah, nosotros también queremos una formación aquí y entonces la gente lo ha pedido constantemente. And I already have one, one this uh, uh, in this uh, in Bulgaria, three story with a basement, eh, so many rooms inside, you know. So I can invite some uh, leaders to go and give personal training there in Bulgaria. Y bueno, también en Bulgaria tengo un bungalow, una casa eh, con diferentes niveles, con lo cual podemos hacer una reunión con algunos líderes y tener también una formación de suya allá en Bulgaria. And we have four hectares of land, you know. The land is already there. So if we can set up a Sunya center, it's very easily, uh, if you want y también tenemos una, un terreno muy grande allá que podemos desarrollar este centro de Sundia y es uno de mis proyectos. Then there's also one German German monk. Okay, he he he have a uh, retreat in a Czech Czech. Actually, he's very old now. No, he's about about almost 80 years old now. Okay, but very muy where it's He said, Lim, come over to my place now. If this place is okay, use it for the Sunya. center. So I'm going to, to, to, go to check and look at the thing. If the thing okay, then immediately we are going to start, to in, in, in Europe. Así que uno de los beneficios del Sunya es que eh, es una forma de retiro espiritual y es algo que pienso hacer en Europa para que la gente pueda trabajar y lograr un mejor balance. But we, we actually doesn't need uh, this uh, retreat for the sunnah. So they say in Europe, maybe in a, in a restaurant, uh, sorry, in a, in a hotel, in a gathering, we can also train, train now. Okay, and and and don't forget about Dibia. Uh, Dibia already become a sunnah expert no? So he he can uh, he can uh, uh push forward the sunnah in Europe first to prepare the ground. Así que por supuesto en Europa podemos tener diferentes eh, centros de formación Eh, no nos olvidemos que nuestro eh, director de marketing para Europa, Devia Prakash, también es un experto en Sunya y él nos puede ayudar también a desarrollar el conocimiento y la técnica de, de Sunya en Europa. Now I already have a weekly Sunya talk with India. And recently the Philippines, oh, we also want to Philippines. Maybe in future in Europe, or no? Maybe not weekly or so, once a month, so they Okay, we can meet like, like today, you know, this, this thing, maybe one time for Spanish, one time for, for Hungarian, <laughs> another time for, for the German. It's possible. It's possible. <laughs> Así que, así que cuando estuve en Indonesia, cuando estuve en India, eh, tuve esta formación de suya. Pero hoy en día con la tecnología es muy fácil. Tal como lo estamos haciendo hoy, podemos tener una sesión especial para Hungría o podemos tener una sesión especial para España, donde podamos compartir esto. Muy fácil, para mí es muy fácil. So, so we can arrange for that, uh, uh, Laszlo, so that we can meet more often. Uh, uh actually, thanks to the virus now, uh, because of that, then, then member no choice, you know. Last time we asked them to go to social media, they don't want, they want to see face to face. Now I see face to face. And, and a lot, of know, when we put the thing in, uh, <laughs> in this, Facebook o no, 5,000, 10,000 people come and watch. It's, tremendous, tremendous. Así que Laszlo, como sabes, este, vamos, a, vamos a coordinar para poder hacerlo. Hoy en día, gracias a esta situación del coronavirus, hemos visto una oportunidad de acercarnos todos nosotros gracias a las redes sociales. Cuando coloco un vídeo en Facebook, veo que enseguida más de 5.000, 6.000, 7.000 personas se conectan y podemos compartir información y podemos eh, estar mucho más cerca todos nosotros. And I also become video expert now. <laughs> I, use my computer, take video, no, edit the video, put a caption, but all oh, in English now. And then next time they will translate into Spanish, translate into European language easily. Okay, then we through the social media, we want to put it in the Facebook, no, it's always there, no. Okay, if we go and talk, then sometimes the, the thing disappears. But but but I think that is a good way actually uh, to train the member. Go to the Facebook and, watch it for yourself. Así que hoy en día, gracias a esta situación, yo mismo me he hecho experto en vídeos, en redes sociales y veo el gran poder de las redes sociales. Coloco algo eh, eso queda ahí por mucho tiempo, muchísima gente lo puede ver y lo compartimos y de esa forma llegamos a muchas más personas. And for the Spanish speaking, no, no problem. I've got a project that uh, in, in, in Latin America, they, they started to translate my video no, into Spanish. no, know, uh, uh, I think last law also for European, so no problem. Okay, we can translate. no, uh, uh, uh this And in India, they also translate my video into the Hindi, into the Indian language only. So translation is not a problem. Okay, take some time. Okay, but eventually all this thing will be online, will be in the social media. Así que por la traducción no nos preocupemos porque, por ejemplo, para América Latina tenemos nuestros colegas de América Latina, tenemos a Mr. Prayit allí que por supuesto enseguida hace la traducción al español en Europa, Laszlo nos ayuda con los diferentes idiomas. En India también eh, han hecho las traducciones a su propio lenguaje. Así que esto es muy fácil hoy en día. So come to Sunyano. In the future, like in India, they go this uh, online Sunyano. Everybody <laughs> coming together like today. So see a webinar, and then they go for a Sunyano practice. It's possible, no? You can do it at home, no? You don't need to any retreat uh, or anything. So, so Europe, Europe is going to be a very important center for the Sunya. They're very sure we're going to put a lot of time and effort, ¿no? know, make sure that this uh, is available to our member, whoever wanted to learn. En Europa vamos a hacer un centro de Sunya seguramente y vamos a poner todo nuestro esfuerzo en poder ayudar y poder desarrollar este proyecto para el beneficio de todos nuestros distribuidores en Europa. Eso es uno de nuestros planes, Lalo. So, so even with all this virus around everything, uh, so things are still okay, no? <laughs> things are still okay. <laughs> Inclusive con todos estos problemas que hemos tenido en los últimos meses con los virus y con la situación global, creo que todo ha estado eh, y va a seguir estando muy bien para nosotros. Thank you so much, Dr. Lee. This is very good. Yeah do. it's very Realmente tener esta oportunidad de compartir con todos vosotros para mí es una ventaja, es algo que, aunque ahora es muy tarde en Malasia, es algo que para mí es maravilloso poder compartir con todos y que deberíamos hacer más a menudo, ¿verdad, Laszlo? Thank you so much, Dr. Lim. Thank you. It was really, really amazing, useful, and motivated yeah. information. Thank you so much for your time. Muchas gracias, doctor Lim. Ha sido muy, muy increíble todo lo que has comentado y, y es muy interesante tenerle con nosotros. Yeah. And uh, finally, I would like to use this opportunity because, you know, today is a 897 days. Today is the 897 ah. days. so I would like to drink my today Morinzi together with you. Yeah. So next time yeah. we go to the 1,000 day, you know, we'll celebrate. We'll celebrate. make yes. it a big celebration. Okay. Y hoy para nosotros es una oportunidad muy especial, ya que vamos a poder compartir, doctor Lin, usted y yo, esta botella de Morinchi en media 890 y uno, creo. So, that's all. Everybody, cheers. Cheers, cheers. Hazlo, todo el mundo. Salud. Thank you so much. thank you. Yes, thank you. and see you soon again. Thank you very much. Uh, is there any other question? Okay. If not, uh, I'll see you in the in the next next uh, webinar. Thank you so much. Muchas gracias, y si no hay más preguntas, nos vemos en el próximo webinar. Uh, thank you very much, uh, uh Dr. Lin, for this opportunity. Thank you very much, Laszlo. yeah. And I, I think that uh, for Spain was a big honor uh, was a beautiful opportunity and we thank you uh, all for, for, for being here today with us on this special day. Thank you. So after the virus, I go to visit the, the Europe again. Let's see you again. Okay. Thank you. Bye-bye. for you in Spain. Also you last Glasgow. Yeah. El doctor Lin dice que después de esta situación del virus va a planificar estar con nosotros eh, en Europa y eh, visitarnos aquí en España. Así que será bienvenido. Muchísimas gracias a Mr., eh, al doctor eh, Datuk, doctor Lin Xiaojin. Muchas gracias a eh, Laszlo Coxo por esta gran oportunidad que de verdad para mí es única, el tener al CEO de nuestra compañía hablándonos de nuestro producto, hablándonos de nuestro futuro, hablándonos de la situación actual y de dónde va la compañía, yo creo que es lo que nos da la tranquilidad y la fuerza para seguir trabajando cada día con muchísima más ah, pasión y con mucho más entusiasmo. Así que, eh, como dijimos a un principio, eh, vamos a hacer tres preguntas y vamos a hacer un sorteo. Esas tres preguntas y ese sorteo van relacionados, evidentemente, con las preguntas que le hizo Laszlo al doctor Lin.